Σοφία, θυμάσαι καμιά ιστορία από τον παππού Χαράλαμπο? Μου έλεγε πολλές ε, ιστορίες από το χωριό ο παππούς Χαράλαμπος. Πολλές φορές μου μιλούσε για εκείνη την ύφη στο χωριό που έκαναν ετοιμασίε για να πάει στο γάμο και εκείνη έκλαιγε. Έτσι λοιπόν οι συγγενείς ανησύχησαν και της είπαν μήπως ε, δεν θέλεις να πας στο γάμο. Όχι, όχι, είπε εκείνη, εγώ κλαίγω πά και πάω πά. Δηλαδή εγώ και κλαίω και πηγαίνω. Κάτι α πούμε σαν το δικό μας τραβάτε με και ας κλαίω.